yangi treyderlarga juda ham qimmatga tushadigan xatolari haqida gaplashamiz bugun broker hisobidagi plizi va asosiysi asab tolalaringizni qanday saqlab qolishni videoni oxirigacha ham bilib olasiz hammaga salom internet sizlar bilan dado bugungi videoda siz narx harakatini jilovlash sizni boyitadigan strategiya haqiqatga tik qarash haqida ma'lumot olasiz narx harakatini jilovlash Yangi treyderlar qiladigan eng katta xatolarning bittasi bu narxni jilovlashga harakat qilishlari. Hech qachon, esingizda qolsin, hech qachon narx harakatini jilovlashga urinmasligi kerak. Aksincha, uni harakatiga moslashish kerak. Trading bu sizga o'yin emas. Bitta siz xohlagan yuqori natijalarga erishish uchun narxni ketiga tushib olib, shoshilmasdan harakat qilishingiz kerak. Esingizda qolsin, bitta eng zo'r ishlaydigan narsa bu trend ketiga tushib olib harakat qilish. Trend bu treyderlarning do'sti. trend yuqoriga bo'lsa сделкani support yordam zonasidan faqat yuqoriga ochamiz trend pastga bo'lsa сделкani resistance qarshilik zonasidan faqat pastga ochamiz narx konsolidatsiya paytida bo'lsa bemalol support yordam resistance qarshilik zonalarini belgilab сделкаga kirishsak bo'ladi Misol uchun, biz 15 minutlik grafikda trend yo'nalishini aniqlab olib, sdelkaga kirishimiz aniqroq bo'lishi uchun 1 minutlik grafikdan foydalanishimiz mumkin. Shoshilish kerak emas. Nega? Biz chunki beta o'zimizni pulimiz va asab to'lalarimizni o'rtaga qo'yib ishlaymiz. Agar asab bilan puldan zapas katta bo'lsa, o'zingiz bilasiz, biroq sizga beta xo'jayin emas. Misol qilib olsak, hamma o'ziga yoqqan indikator bilan ishlaydi. Bu deganim indikator narxi 100% o'ziga bo'ysundiradi degani emas. Aksincha, Biza shu indikatorni qaysi holatlarda ishlatishimiz mumkin yoki ishlatmasligimiz ma'qulligini hal qilamiz. Indikatorlarni ko'r-ko'rona ishlatish soqani brokerga qo'shqo'llab topshirib yuborish degani. Bu sizga avtomat korobka emas. Даже avtomat korobkalarda ham bitta qo'lingiz har doim rulda bo'lishi kerak. Bilamiz, a narx har doim ikkita holatda bo'ladi. Consolidation yoki trend holatida. Har ikki holatda ham ishlash prinsiplari va yordamchi indikatorlar bir-biridan farq qiladi. grafik bilan ishlaganingiz va tajribangiz oshgani sari qaysi biri qachon qayerda ishlatilishi yoki ishlatilmasligi haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lasiz katta ahamiyatni o'zingizga qarating birovlarni ishlash uslubiga emas birov sizni soqqangizga javob bermaydi misol qilib demoda birovlarni uslubini tekshirib ko'rishingiz mumkin albatta natijalarni belgilab boring keyin oxiridagi natijalarga qarab xulosa chiqaraverasiz bitta holatni o'rganib olib, boshqa holatlarni inkor qilib to'xtab qolmash kerak bu Misol, narx qanday o'zgarishi sizga hech qachon to'siq bo'lmasligi kerak. Savdo sistemangiz qanchalik moslashuvchan va maksimal universal bo'lsa, bu degani beta sizda yo'qotishlar bo'lmaydi degani emas. Bo'ladi, lekin pluslardan ko'ra kam bo'ladi. Hammani ishlash prinsipi va uslubi har xil. Siz ham o'zingiz uchun belgilab oling. qachon qayerda qancha shug'ullanishingizni yoki ishlashingizni treyder bo'lib tug'ilmaymiz hech qaysimiz treyderligimizni o'zimiz yaratamiz treyderlarni ko'piga indikatorlar bilan ishlash qulay bo'lsa kimdir umuman indikatorlarsiz ishlashni ma'qul ko'radi beta hech kim birov gapi bilan ish qilishga majbur emas beta hamma erkin tanlov qo'lingizda beta sizga ishxonangizdagi boshliq yo komissiya пожарный налоговый va yana boshqa bir dunyo tekshiruvlar yo'q mutlaqo erkinsiz Shunga qaramasdan baribir internetda birovlarning strategiyalarini qidirib, yana pulga ham sotib olib yuradigan treyderlar ko'p. Treydingda kulguli bo'lsa ham faqat bitta inkor qilib bo'lmaydigan fakt bor. Bu narx har doim grafikda o'n tarafga qarab oqadi. Boshida hamma shu oqimni o'zimni yo'limga sol olaman deb o'ylashadi. Narxga bo'lsa, biz nima deb o'ylashimizdan farqi yo'q. Statistika bo'yicha betga kelgan 1000 ta treyderdan faqat 200 tasi boshida birinchi yo'qotishdan keyin oqimga qarshi emas aksincha oqim bo'ylab harakatlanishni boshlashadi qolgan 800 ta treyder oqimga qarshi siz olaman deb ertaga hammasi betdan 0 bilan chiqib ketishadi e lahatron ekan deb dalsha o'zlarini ishlarini qilib yurishaveradi bor yo'g'i oqimga qarshi kelmasdan oqim bo'ylab suzish kerakligini tushunishmaydi negadir sizni boyitadigan strategiya yangi treyderlar birinchilardan bo'lib qidiradigan narsalari bu muvaffaqiyatli strategiya birovlardan strategiyalarini berishlarini so'rab yoki pulga sotib olib bekorga vaqtlari bilan soqqalarini ketkazishadi серьезный maslahat u o'zingizni shaxsiy strategiyangizni yaratishni boshlang bu strategiya deganimiz o'zgarmaydi bir marta qurilsa buzilmaydigan effil bashnasi emas aksincha narxi oqimiga moslashadigan universal narsa. Shunga xato qilishdan yoki o'zgarishlar kiritishdan qo'rqmang. Birovlarni strategiyasi hech qachon sizga to'g'ri kelmaydi, sizniki ham birovga to'g'ri kelmaydi. Hammani o'z nuqtai nazari, narx harakatiga reaksiyasi har xil. Shunga infotsiganlarni boyitmangda o'zingizni strategiyangizni tezroq yarating. Biz kinolarda ko'rib o'rgangan treyderlarning obrazi Ular har doim kamida 4 ta monitor oldida, yana har bitta monitorda 6 dan grafik ochilgan bo'ladi. Qanaqadir indikatorlar. Qarochi, bitta gap bilan aytganda chiroyli qilib ko'rsatiladi. Oddiy savol sizga, ular hamma grafiklarda bir vaqt o'zida ishlashadi deb o'ylaysizmi? Bo'lmagan narsa. Edimanaga Oddiy misol, Yuliy Cezaram bir vaqt o'zida 4 ta ishni qila olgan, yozgan, o'qigan va gapirgan ham eshitgan. Ishonmasangiz mayli, 4 ta emas, bitta monitoringiz o'ziga oltita aktiv va grafigini qo'yib, hammasida bir vaqt o'zida ishlashga harakat qilib ko'ring. Keyin aytasiz, qalay yoqdimi, yoqmadimi. Так что RTLni kamroq tomosha qilib, bitta aktivni olib, unga oid bo'lgan hamma narsani o'rganamiz. Misol uchun, birinchidan, bizga ma'qul bo'lgan bitta aktivni tanlab olamiz. Ikkinchidan, qaysi savdo sessiyasida qanaqa harakat qilishni o'rganamiz. Uchinchidan, demoga kirib, oldinga etilgan trend yuqoriga bo'lsa сделкani support yordam zonasidan faqat yuqoriga ochamiz trend pastga bo'lsa сделкani resistance qarshilik zonasidan faqat pastga ochamiz narx konsolidatsiya paytida bo'lsa bemalol support yordam resistance qarshilik zonalarini belgilab сделкаga kirishsak bo'ladi xullas shu hamma narsalarni mashq qilamiz shu aktivda ishlashingiz darajasi profi darajasiga yetganidan keyin yoniga correlated ya'ni o'zaro bog'liq aktivlarni bemalol qo'shishingiz mumkin strategiyangiz sekin amaliyot davomida paydo bo'lib boraveradi strategiyangiz hech qachon osmondan tushmaydi uni o'zingiz treyderlik karyerangiz davomida yaratib mukammallashtirib o'zingizga moslab boraverasiz birovlarni strategiyasi nimaga idealni ishlatyapti настройка qilmayaptiyu maniki nega unaqa emas desangiz bitta savol berib ko'ring necha yildan beri ishlashadi agar kamida 3 yil bo'lsa demak tajribasi bor plyus minus haqiqatga yaqin agar mashq yil boshlagan bo'lsa sizga ham qatdan olishingiz mumkinligini tekinga taklif qilsa yaxshi Ob sinab ko'rsangiz bo'ladi baribir tekin mabodo strategiya pulga sotilayotgan bo'lsa umuman aralashmang demak info siganlar ishlayapti bu yerda treyder boshida xato qilishi bu tabiiy narsa bu yerda bor va yo'q narsalarni aytaman sizga hozir hayotingizni go'zal bo'lishini ta'minlaydigan hamma imkonlar bor bu yerda lekin bularni hammasi faqat sabrli va har doim rivojlanishdan to'xtamaydigan treyderlarga nasib qiladi ikki kunda boyib ketish degan narsa yo'q edi agar shu niyatda kelgan bo'lsangiz boshqa adresga tushib qolibsiz demak xatolar minuslar hammada bo'ladi iloji boricha qaytarmaslikka harakat qilsangiz hammasi yaxshi bo'ladi misol сделка ochdingiz u minusga kirdi deylik вроде sizni hisobingiz bo'yicha to'g'ri kirdingiz nimaga unda minus to'xtangda shoshmasdan grafikni uzoqlashtirib qayerda nimani hisobini olmaganingizni aniqlashtirib oling buni hammasini hozir qilmasangiz misol hozir bu xato bitta сделка summangizni yuborgan bo'lsa rtu xatoni qatorasiga qilsangiz depozitingizni boshini yuborishi mumkin buni uyatli yoki ayb joyi yo'q sekin shuni hozir ko'rib chiqing ertaga shunaqa vaziyatda yana сделкаңызды berib yuborgingiz kelyaptimi yo наоборот сделкаlarni foyda bilan yopgingiz kelyaptimi o'zingiz hal qiling buni uyatli yoki ayb joyi yo'q sekin shuni hozir ko'rib chiqing Ertaga shunaqa vaziyatda yana сделкагizga berib yuborgingiz kelyaptimi yo naоборот, sdelkalarni foyda bilan yopgingiz kelyaptimi? O'zingiz hal qiling. Chetdagilarning gapiga yo nima deb o'ylashlari bilan nima ishingiz bor? Gapirgan gapirganicha qolaversin. Siz yo'lingizda davom etavering. Haqiqatga tik qarash o'rganish. Hamma tradingda ertaga qancha foydada bo'lishlarini oldindan hisoblashni yoqtirishadi. Yo'qotishlarni hech kim hech qachon hisobga olmaydi. Misol kuniga 200 dollardan ishlasam, haftasiga 5 kun ish kuni. Demak, haftada 1000 dollar. Wow. Bir oyda 4 hafta, demak 4000 dollar. Yomon emas. Haqiqat bilasizmi qanaqa? Siz hali tajribangiz yetmaydi. Yo, bu ilojsiz demoqchi emasman. Voy bolla 10 baravar ko'p ham ishlashadi. Prosta siz hali texnik va psixologik tayyor emassiz. Men sizni hisob-kitobingiz yomon deyotganim yo'q. prosta foydani yozdingiz gap yo'q qani minuslarni hisobi yo hamma narsa bu yerda nonga sariyog' surganda silliq bo'ladi deb o'ylayapsizmi aytuvdima hamma pul yo'qotadi profi treydermi yangi treydermi farqi yo'q faqat profi treyder minuslarni qandoq страховкалаб, plyus bilan chiqishni bilishadi hech kimni savdo sistemasidagi страховкалab boshqaruvi birovga 100% to'g'ri kelmaydi 10-15% to'g'ri kelishi mumkin undan ko'p emas Maslahat, agar endi bu yerda ishlashni boshlayotgan bo'lsangiz, bugun misol 100 dollar qilaman, qilmaguncha ketmayman degan ahmoqona shartlar qo'ymang oldingizga. Bu juda muhim. Umuman aniq summalar haqida boshingizni achitmang boshida. Bo'lmasam, сделка minusga yopilsa, bu o'zingizga bo'lgan ishonchingizga qattiq ta'sir qiladi. Hurmatli tomoshabin, ha siz bugungi Mavzu faqat sizga emas, yon atrofingizdagilarga ham foyda bo'lishini xohlasangiz, shu videoni guruhingizga yoki yaqinlaringizni lichkasiga jo'nating. Siz bilan mandan ularga sovg'a bo'lsin bu video. Har bitta kommentariyalarga alohida e'tibor qaratamiz. Qo'llab-quvvatlab yozib qoldirgan kommentariyalar bizani videoda bir umrga muhrlanadi. Oldingi videoda ko'pchilik qaynoq kommentariyalarni ayamadi. Hammalaga katta rahmat. Bu kanal rivojiga qo'shayotgan hissiylarni hech qachon unutmaymiz. Agar mobodo kommentariylar bu videoda chiqmagan bo'lsa, keyingisida chiqadi. Buning uchun bitta qaynoq kommentariy va like tugmasini bossanglar bo'lgani. Sizni qulayligingiz uchun har bitta videomizdagi mavzuni o'qishingiz uchun qulay qilib, Telegram kanalimizga tayyor qilib qo'yamiz. Xohlagan paytingiz kirib, kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Aytgancha, videodagi ma'lumotlarni topishingiz oson bo'lishi uchun videoning time kodlarini tavsifda yozib qoldirganmiz. keyingi videolarimizdan o'tkazib yubormang kutaman a joningiz omon bo'lsin sizlar bilan dado bo'ldi